Thank you. all. шепот своей Я рядом, а тебе теперь так спокойно Маме, ты можешь стать слабей Меня будь со мной нежной Маме, мы не держим Нет никаких секретов между нами Маме, между нами пропаганда Да-да-да-да-да секретов